нұрыбайым ағаны ағаны қызықтамаймын ағаны ағаны и маған Миша етмайсың иә Акел қол да мен гитарамен ойнаған сен маған тиіспейсің сосын мен телефонымды сұрамайсың и мен сенің комнатаңа кіремін онда сен менің комнатаңа кірмейсің компьютер кімнің комнатасында тұр компьютер кімдікі онда компьютерге отырасың ба отырмайсың компьютерде мен сенің комнатаңа кіремін мен сенің комнатаңа кірмеймін кіремін сенің комнатаңа сен менің комнатаңа кірмейсің сен маған тиіспейсің мен гитара ойнағанда тиіспейсің жақындамайсың менің қасыма менен шай сүт сұрамайсың түнде тұрып сұрамайсың мен сені таңертең оятпаймын сабаққа сабаққа апармаймын кел. все жарай ма енді маған бұны ремень берсеңші мә ал все